Salut! Astăzi este despre a afecta. În dicționar este a impresiona, a întrista, a simula o anumită stare sufletească. De multe ori auzim în jurul nostru că se spune Vai, te-a afectat așa de tare lucrul acela, adică ceva din exterior ne afectează pe noi. Însă John Maxwell are o idee mai bună. Uh, cum că și noi afectăm mediul și noi suntem ceilalți pentru ceilalți vreau să te provoc să observi cum afectezi tu mediul uh, din exteriorul tău și nu cum ești afectat de ceilalți. Ceau!